kepadaku malam pukul tujuh Semua berdoa. على على حبيب الله الله وبالهادي رسول الله وكل بأهل البدر يا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه